Ola, que tal? Neste pequeno vídeo imos ver os pasos que hai que seguir para engadir unha páxina no teu blog de Blogger. Para elo comenzamos escribindo Blogger con dous gues no navegador e accedemos á páxina de Blogger. Se non estás logueado coa túa conta de Gmail, terás que facelo agora. Unha vez dentro do escritorio de Blogger poderás ver os distintos blogs que teñas. Preme no nome daquel que queiras engadir unha nova páxina. Unha vez dentro dese blog, teremos que ir ao enlace de páxinas e premer aí nesa palabra. Como podemos ver, premendo neste pestaña podemos engadir unha páxina nova. aquí tenemos que poñer o título, o nome desa nova páxina e no corpo do texto pois o que desexemos explicar o que vai conter esa, esa páxina. E listo, unha vez teñas toda esa información, temos que premer en publicar e xa temos a nosa nova páxina. Se queres máis información, síguenos en Twitter ou na nosa canle de Youtube. Grazas.